Witajcie, studenci! W imieniu Galaktycznego Imperium porwaliśmy szefa SolidExpert, żeby urządzić konkurs You Can Design. Nowa nadzieja. Potrzebujemy waszych wspaniałych projektów wykonanych w SolidWorks dowolną metodą. Bądź samotnie, bądź w grupach imperialnych do wygrania. Wspaniałe koszulki. iPady. Co znowu? Tak, iPody mini też będą. Oraz sława w całej galaktyce. Czekamy na Twój projekt.